Метал баракты призма менен алмаштырабыз мүйүздүн белгилүү бир абалында үн күчөйт призманы алып салса анда үн угулбайт электромагниттик толкундар сынуу касиетине ээ болушат